მოგესალმებით ყველას მე ვარ ლაკ ბოი მოკლედ მეგობრებო დაახლოებით ერთი თვე არის რაც ჩემს არზე ახალი ვიდეო არ დადებულა რა იყო ამის მიზეზი ამის მიზეზი ის იყო რომ როგორც უკვე იცით ჩემი ბოლო ვიდეო გასდა 1 მილიონ ნახვას რამაც გამოიწვია ჩემი ფსიქიკის შერყევა და შემდგომ მოათავსეს ხონის ფსიქიატრიულ კლინიკაში იქ ვიყავი დაახლოებით ერთი კვირის განმავლობაში შემდგომ გამომწერეს და ახლა სახლში გავდივარ კურნალობას ამ ვიდეოსაც ჩუმავწერ და იმედია ვერავინ ვერ შემოჩი ლუკა ვიწერ. მოდი გადასა მოგესალმებით ყველას მეორლაკ. ბუ, ეე მოგესალმებით მეგობრებო მეორლაკ. ბუ. მოკლედ მეგობრებო დღეს მევაპირებ ვისაუბრეთ ჩემს ერთ-ერთ სიმღერაზე სახელწოდებით პირბადე. პირბადე. და სანამუშაო ვიდეოს თემაზე გადავიდოდეთ მამამდე გეტყვით რომ ჩემი დღევანდელი ვიდეო და სპონსორა Club Shop Mais მაღაზია ბეჭდავს როგორც მაისურებზე ასე ჰუდებზე, კებებზე და სხვა უამრავ ნივთზე. თქვენ გევალებათ ხოლმე და ხოლმე გაგზავნოთ თქვენთვის სასურველი ფოტო და არჩიოთ ნივთი. ამ მაღაზიის მისამართის ლინკი აუთლოდად იქნება აღწერაში. ახლა კი გადავიდეთ ჩვენ დღევანდელ თემაზე, რაც დაკავშირებული არის ჩემ სიმღერასთან. ცხოვრობ ნაკირავებში. რატომ გადავწყვიტე ამ სიმღერის ჩაძირა? რატომ მაინც და მაინც ღორის კლიპი? იყო თუ არა ყოლაფერი გათვლილი? იცოდა თუ არა ავტორმა რომ თავისი ვიდეო დესმე მიაღწევდა 1 მილიონ ნახვას? და იყო თუ არა ის სულწუადი როცა ამ ყოლაფერს აკეთებდა. როდესაც გადავწყვიტე ამ სიმღერის ჩაწერა ქვეყანაში იყო ძალიან რთული ვითარება. ქუჩაში ხალხის უმეტესობა მოძრაობდა პირბადით. პირბადე, პირბადე. მე კი ჩემთვის ერთშვენიერ დღეს ვიჯექი ოთახში, ფანჯარასთან და თავში მერტყამდა უამრავი აზრი. მაგრამ ამ აზრები და მხოლოდ და მხოლოდ ერთმა მიქცია ჩემი ყურადღება, რაც დაკავშირებული იყო სწორედ სიმღერის ჩაწერასთან. და იმ დღიდანვე აქტიურად დავიწყე მუშაობა ჩემი ახალი იდეის განხორციელებაზე. სიმღერა უნდა ყოფილიყო რაღაც აქტუალურ თემაზე, სამწუხაროდ მე იმ პერიოდში ღორის გრიპზე აქტუალური თემა არ მეგულებოდა და საბოლოოდ გადაწყვიტე სასაყლარო სიმღერა სწორედ მასზე ყოფილიყო. ტექსტი იწერებოდა დაახლოებით 2 დღის განმავლობაში. მართალია თვითონ ტექსტი იყო ძალიან მარტივი, მაგრამ თული იყო მისი მელოდიასთან თანხვედრა ამავდროულად გარითმა და საბოლოოდ ერთ კვირაში უკვე სიმღერა აიწყო და ამის შემდგომ უკვე დავიწყეთ კლიპის გადაღება. დედა კლიპის გადაღება გაგრძელდა ორი დღის განმავლობაში და საბოლოოდ ყველაფერი დასრულდა ორ კვირაში და მოვიდა დრო რომ ეს ყველაფერი დამედო YouTube-ზე, მაგრამ სანამ YouTube-ზე დავდებდი, მე კიდევ ერთხელ დაფიქრდი იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლებოდა ეს ყველაფერი ხალხს არ მიეღო იუმორის სახე და წამოსულიყო ნეგატიური კომენტარები, მაგრამ საბოლოოდ ყველაფერი მაინც იმ ორ კვირიანმა წვალებამ შრომამ გადაწონა და მაინც გადავწყვიტე რომ ეს სიმღერა დამედო და დადებისთანავე წამოვიდა ძალიან დადებითი კომენტარები და მოყვა ძალიან დიდი გამოხმაურება. დაახლოებით ორ კვირაში ვიდეოს კონდა უკვე 900 მილიონი ნახვა დაამზადა 10000 ლაიქი. ვიდეო გავრცელდა არა მარტო YouTube-ზე, არამედ სხვა უამრავ სოციალურ ქსელში. აგრეთვე YouTuber-მა და არა მარტო YouTuber-მა გააკეთეს კომენტარები. და რა თქმა უნდა, ეჭვი არავის არ ეპარება ამ კვირაში. ტრენდი უბრალოდ ააფეთქეს. ცხოვრობნა კირავებში. ლაგბოიმა ქართული YouTube-ი ააფეთქა, ბლინ. პირბადე. <laughs> პირბადე. ბილბადე ბილბადე ბილბადე yeah ერთ ვეში ზუსტად ერთ ვეში ვიდეო ავიდა 1 მილიონ ნახვაზე რითაც ჩემი ბიზნესის ნახევარი უკვე განხორციელდა რადგან მე როდესაც დავიწყე იუთუბერობა მქონდა მხოლოდ და მხოლოდ ორი მიზანი პირველი ა სულიყო ჩემი ვიდეო 1 მილიონ ნახვაზე რაც უკვე მოხდა და მეორე მიზანი იყო და არის ავიდე 100000 გამომწერზე რაც იმედია ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მოხდება იმედი მქონდა რომ მოდესღაც ავიდოდა ჩემი ვიდეო 1 მილიონ ნახვაზე, მაგრამ ასე მალე თუ მოხდებოდა ეს ყველაფერი ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენდი, რადგან ზოგადად იყო ქართველი იუთუბერი და ჩემ ვიდეოს კონდეს 1 მილიონი ნახვა, ეს ძალიან იშვიათია და თითქმის შეუძლებელიც. ამ სიმღერას ღერიან არა აბაზანაში, არამედ ლიფტში. პირბადე! პირბადე, პირბადე, პირბადე. ასევე ამ სიმღერას ღერიან და უსმენენ მანქანებში. No. და საომავოდ იგეგმება ამ სიმღერის სკოლის პროგრამაში შეტანა. მოკლედ მეგობრებო, სულ ეს იყო რაც ჩემ სიმღერასთან დაკავშირებით მინდოდა რომ მეთქვა. ახლა კი რაც შეეხება ჩემ საომავო გეგმებს, ახალი სიმღერა არის ჩაწერილი, ამ დღეებში ვაპირებ სოფელში წასვლას და სავარაუდოდ იგადავიღებ ახალ კლიპს, ასე რომ ელოდეთ სიახლეებს და თუ დღევანდელი ვიდეო მოგეწონათ, მაშინ აუსულოთ და ლაიქი და კომენტარი და გამიწერეთ ჩემი არხი ლაკ ლაკ ლაკ. ბუ! მომავალ შეხვედრა. პირბადე! პირბადე! პირბადე!